үтөкен болуын боржамар. Дәрі доғаттыр олық бұ. Анам менен YouTube каналға камера неролы батақтыраты. Онан де саналынамын қандары каналы метелінері хабары өттемін де камера нероларынды. Оттан бұ олар бұ формапын мандығы талдым. Тоғы детерген бұ тұттырыр хендегі стені тәуін бұ. Вертикальный тоғы детерген оттаманна мен бұ бір инстаграмға тағарайты өт видеобын көдірөпін барабын бұ көхін күһүрү күһүн бутум бир жебер нахан мал дейхэ мал ол туох малай бите идир боллахатын икки вологолохпун улатан аралдар аны ол жонурмуттан бапап болан аралдар оннут улухан кебер атагатын нахады быган келбетагынан барын чугаабыт улиин оронна дебиттемминтен орону тан Анда бәм оңдоқ қайдай демін. Ол нинағы э, орындырын тұбардың бәм оңырхартамын. Онна тиемін түн э, материал э, Фантазия фантазиявын қолбамын, Оңырған кейрен бар бұтым. Аны болағына оңыр бұтым демін бұлыргылы оңыр батам, тұрық орындырын бардың долбешқандан ең, қастаран, қаян, тендік пастан ең. Оңыр бұтым, бұл орынын ұлық тугудаганы кастарбакка даганы каябакка даганы размерынан бұған барын бардан аламын эрителян да бизбит на жүйінде э, тоны аныларын аналарын холуратын магагынга бейинне курдуктар жеңер тураллар булды олгынан баран то магагын кене ылдыгыспы болар бичарас материал то ол кайдак курдук кайдарын ээмбелерги боло оголортун бу сүйрөкөтө хажар жонор орон үрдүнен оюк алдылар кайылдыр ыстан алдылар ону жонор тонну курону өргөн матар булла олен бу бээм арыйдааны бөгөт аммы оңордум онук сүрелерин көтөлөрүн расчетамын оңорбутум э, онутон оңорон бүтөн барымын кайдара бәм хөбүләбитем онна үшөө жентон сыны тыгырдаганы барыстаак болдук бетти э, барыгога үс аңар ин тыгынчы курдук бармыты кен кенаринді ғархан болу, ұстырды кендерін тұн кеге болан ұлын сөп, закахынан еген, э, ғанны барты закастатаққа жинары тоңыран берелер ол елгінің барын мен қолғыра Э, бу бәм хатан уханар мен боллахпына тоҕо мин кимтенер тиен заказтыахтаахпын идеммин оннук ұрықтан хоруктан оромун оңорбутум аны туран бутан уз жаннартын билергип болу өр сұрттақына э, сырттахана еттен тугура барда ұғылылан түйрүллән тә қандары балгынялар болалар онтон мен бу улган уус киһибин иһин ботах булдай атағар дин бәрті атагар баһа берти биддемитинник уханан кебиһэтчибин ол оннук уханан кебистахпына наа дучуй булачы бу ис тургуум олох бартасы ағыланан олық, ке олох ускуян қалыр болар әбет. Әті болар түн болот ұз жон кендерін түн эпити ке, өте узжон көрдік ұлын түсіп, эти жетірген түн ылын жон тоон кендері узжоннор атыға тағар атыйга оң оңоктары барыта сүз бүрөһөн үчөй жетірген түн ұз аты ұз кене, уус қоғаның орды ордута ата жанар булдаади Хаяк хикелен кенетті, <laughs> кистен ұлығай. Олен қаны бар ұс, барда сүз барыған бәтін бу тугун тұран оңырар болады, Олен үш бололлар. Темир Темірді болдым, маста болдым. Э, Антон итит үттүгөр э, киреребе боллаха бу ус жонно регенден э, архсы бар, арықсы ден болуды. Бу холорту булыр ұлысқа бір вирус бар болар болады. холор. Эти көрдік, аны боллағаны ұз жанар бұд бұ итағалынан ұлан көрір өйіп болаққа, бұ сақа түріт итағады. Ағыс илі ақсағалақ ан иедой ду денетті барыс тебеккеп болу, аны тұғыра жанар бұд итін сағатын етәлдері ендері өйіп болаққа. Бұ иттен иге тақсан ихи ден бар, әп. Ити ийлерін, білі, ағыс ийлі ақсағалақ ден итін етәлдер, бұ тахамнары тақсағын Ол ата беге бұ ағыс тахамы тақсамы дә тоқсыз тахамны әтті иқтақ бет. Аны боллағана тоқыма йоқ ехен бұ беге итағал бетен олық бұқа баратын да бол батарыттон умнууппут да тукайбыт унууппут улухан охсулаах бу ортодойдуга би тугуна кэлбиппитин даганы билбет киһи наалбах бэм даганы тонну кырыттаам бу тугуна кэлбиппини мен манна бу ого төрөтөду хайиду үөс бу тоо үөс кээпини упсайнын манна же туттоду хайиду кэлбиппин алгастуу лобукуллан барартаам онтон де бу саха төрөтү тегалин үйөрөтөн бараммын же кэджик тухпун булан ыллаам дим. Бу олин даганы манна келбитебиппин диммин. Онон дия доктор, бу хака төрү титагалин үйрөтелик жоннор. Каян даганы бу былыргы Маны бар, саха итагалин үйрөтер. Силис түмсүүден бу ютубка даганы инстаграмга да хуруйда хатна киндер страницаларга, каналларга тиян түмсі. Дәбә монна бар алдар әме хурио. Э, э, Бұл түмсіге үшіге еден. Бәғі ұрыну белелери үйрөтөлөр. Де бу уруну белете ден, ден болар, жоннор үйдүлөрүнөн уруна денинен оттон бу атыра хайдар булды. то уруну ден, уруну сурук ден болар. Уруна ден оттон магические руны инден истибикке болу знаки и символы правят мирим ден конфуций хаңар бут, кепсәбит тыллара бу тас дойдуларга дагыны, бу тас каяларга дагыны наскальные рисунки, наскальные бул надписи баллар. Онна барда инник уруна ұруқтар болалар. Ону боллағына то бұл беге бұл хелістім сүй бұл уруну ғұрық кистеленгенде тай тайбыт доннорото бұл сақалар баллар. Мен ити уруну ғұрық тұғынан ені торқаттан істер етім гынан баран олақ тайылы баққа әдерден мен істер етім. Онытын қолыбыра қаннара тайыллар, хөп күрдік бұлі ғұрықтара ағалар, он тұғайдарынан тиеннер атын серге ағарғымыттыра хөп түбәспәп болан қалар еті. Өлен қайда қайда айта, он нүгілге хандыр етім. Он тұғайын болағына бұл, деңер бұл уруну ғұрғаттың Э, барта хақа доргоннон агаллаһыдыр орохторга инне иккили сүйөхтаах кытыры доргоннор бааллар онотон холуран анараңы ити түрк омукторга э, холубура туруктарга даганы эме бааллар ити бу саха былыргы төрүт өбөгелер бүт туттубут уруна белелере турак ону боллагана букванан агадыр биди букванан холубура б в дээби көрдүк Оны боллар түдіңер инник бота қылуыры, бейіне барда бұл дорғанынан хұрулар болан, де дорғанынан хұрулына кәджіктаны ағылың кирен барар. Аны урунаны этеребе паллаха. Уруна ден бу мәне тугара ол белелер, хуруктар, ботақтар. Бу беги эти магические руны ден этерлер белелер болалар. Маны боллағына тугара келлети. Ә, маны боллағына бу беги айылар бутын кытта быга алтыгар нема бұт болар. Олата беги хөптә руналары ямыт, Бәбіт тағаны олықпытын улартықпытын сөп, атын дағаны кеге олығын улартықпытын сөп. Онан де бұл кәджік тағаны айылар гітті бұл алтығыр нема бұт болан. Урунын қаянды білекпітін нады, ол лихін мен бұл сақа дорғаны сақатыла сүте хоқтақ теммін. Э, Бағырауын олар бар дағаны онды дейбін, аны оғыларым қолыбыра бұл тұсқула үйренер оғылар бұлда. Хем э, бір, мен төхі дағаны бұл хақылы хаңарын, дегер төхі хақылы хаңара атаға пөтенсін бір сыстылдар, да сыстыл дем болуды. Нутчатылар, тиран қалар, онлықтылар хем бір тұтта бұд, мен қолыбыра тұттына хаты бұн ағай. Ол күнан бахен бір таққан қалар, білі төбәні хермандық түрген оғыстық, білі практикан кірі болан улухандық білі тылбасты ұқсуға болады. Олеген туақтен әте тоқ тоқуйду хата хатан баран тет нучалытнан хаңранды бәған. Оғларын әме оннук хаңартылар анан кендер антағыптын ол кепсетер ипсетер жоннорыттын. Кластарыға адаманды Ну чылы хаңырар оғылар балдар. Бұл нам егер. Тұл намгара дем батак болот. Хакабы теригер бардыгер индик болан турар билин. Төлбакки айманар деулен бу хакатыла хүтер куталлах тенептен. Атын аринде бирахтах жонор битин деген агылдар сотулдар дия. Касара халынан сох болар куталлах дия. Акылы тылы билер ки хаксаннах болуга. Мен билен колур бұл кыркы үс саста когом. Мен кинеге таб улок нучылы кеп сепеппен. Олганан баран кене нучылы тылдары туттар помогите, оннук манны, сейчас, индиан туллары. Хаттан калар иттетыл. Дебитер инди кепсап пәпі фуллай. Иттетыл барататтан бу телевизордан, мультиктан калар бит. Дебит булды, оннук, онны билебе булды. Аны оннук дет ағана де баратын метыл басты бит, қатонна мүлі. Үйерен эбит, бит. эбит. Бутыл кем дене дейін демет, үйерет <laughs> аты бит булды. Оған э, мен қолы бұра, ұскулы нуча тылын аңаран эти тул баха кимден болар ийтен ыйтабын оны кихемемет окуйдур бәемемет окуйдубын тете күндүк хакабыт тылын умнох бутун олох багар баппыт беги жекергендер анан же өтө иэха да онон нуу багар эмете тохомойок ин бу олох хакылы билбет дөннөр эме өскәнерелдер өттү ну хайда кыдак бит тондук тондуру кыгыран даган аксан даганы туата хоқ булда Это баллар дейін, кығырадионлар. Кығыралар, кығырадион баллар тоғын үтчілі аңыра атыды. Оны мен дағаны мен бір кейі қақыста дәті хатан барын. Туғата оқ. Атынды кейі қанады болды. Ол дейін оқас кейі ол нүтчілі аңыр бұтын бардың. Тоқта, оны арымай деп әкім бұл. Маннаттан бәбіт кейі біт бары де. Бұл аммаға, амыр әбәға тиен қарама қаятығыр. Білсе бітем, бір ұвайығытта онна төлбөх киһи бар эти биэхинчи киһи бар эти онна ол обайде лох наа жүйдик оттун жеңер <laughs> аңарталый ролох тылаттын барда ақалый болар бу мен сақалый аңарабын дем мен манны кепсете турдақпын киим били кыбылдан калбыттылары бартын ер. иер олура например ден тылы инник колбура ден торатан туранар этен иер инник примерно дете хана туар быха колоон иен ден тебартын инник эте турар то кенники Дьоннор бли сылаян кирен баралар донну кихиттен. Эбит. Те обай хеп болор эник көннөрдө көннөр болума хатан мен эн көрдү кинник хаңар баппын ден кебелдер. Ону те бәбит инник бу тыл бу таңара нучолы тыл онду хаңара жамны оголор бутан кайдак таганы бу ырастык хакылы хаңар гүйөрдер кык бусу. Бастан бәбит ырастык хакылы хаңар бутан нады бул. Онча он араҗа. Оголор бут хакылы хаңар булуктыра. Эте көрдүк. Онотон ите эппетем курдук э, тахамнар бутыттан арыйда қалыян қалбыт эбиппит. Тахамнар бутыр тиер эбип <laughs> э, боллапа э, бу төрдүс тахамга тиемет үгүс ки итинне халан қалабыт. Бу агыс тахамы торуктап бит тебитем. Онотон бу ис, ус жомнор. Онна тыл устары, олон кохуттар, алгысчыттар, охохаджыттар, тойуксуттар. Онна удағаннар, оюннар ити алтыс тахамга тиерлер алты стенатон алтыгар ден тылтанда хыбыт болар онан да алтыгар тамыңа кинер таксаллар онда да бу кинер доннонго бу тугалыр жон болаллар кемере эмтир кемере алгыр кемере алгыстыр кемере берер кемере тиген берер эти көрдүк барда жоңго тугалаахтоннор бололлар алтыска оното бу итегал битин ити умнубуп боламмыт кыжык таганы бу төрдүс таамтахна атан такыбакка хадебыт ону олиин этебин те каяндаганы үөретех битин наада биһиги бу төрүт итегал битин очоғуна же биһиги бу төрдүс таамыт орамыт бэхес таамыт акыахпыт хотоя же очоғуна жаманна тагастахпытна туохпыт арыйдаганы чепчир тоон жетиргин биэха айылар эбгелер көмөлөр бололлар араанай э, бу белелери ыытар бололлар э, оннотон бу алтыс тахымга тахарган багараллар Ана булды аны бағар сақа хай багар саха динер тахкан сөп хаяндаганол алгыс чет ого кайчет болу хунады деген ботах саха айы аймаға дейін түбелерге болу олейін бұл аймақтар бияға өйілдер олейін алтыс тағымға тақырқақ тақпыт ыдик тағыны атономуктар тақырықтыр оға киннер манна түрдіс тағымға көрутуны жақтары манна мұң аяқтар деннер олаты мұң аяқтар деннер бұл аяқтарынары тустарыгар мөхсөр бартын уарар қалыр талыр ахабыт себейт әрекейден жоннор бұл түрдіс тағымға делылар ануттон хомойоғайын холуры бияғаттын кистел ботақ бұл салаяр дөттүбүйт Э, холура глобалар далан көрін президенттар далан көрін бұл төрдүс такса тақсалик жоннор инник баалык глава президент болгон олар олар ол ен бейгетун тон тамыт ариданы мөлтө хогус болу демин бәм тус бәм ханыбын ол эн холура бу балык эң болор ки хаяндан үә алтыс тамыт ақыбыт ки хаянда болуқта бу кене бу үшігөй қуған туын білер бұхар сәркей болықтақ. Онын жадағаттар, қаяндағыны бұл үріті тәғілке үйренен, ұруына хұрығын үйретен, елер кітті алты ғар сетеме білін, неманы білін, Оннаттан бұл ұрымын тұғы оңар күнде көрін кебейін. Оннаттан видео тағығар, әтін кенеттеніме видео кірді қылғыз түмік тылы әме ұрыйоғым, әйті бұл. Виде дистанционно. Тә, үтекен болдун бір бар. жара дауыттар? Әме, оғанар ейим кейді. анан же көрөрүн білейін, тоқ болан ер Нәрі görün bu? Toh, э, тақта tuğun коробкатының радио үйттәбәке аныгылы бұл конфирматенні еврошурубуны рейттелия деді көрдік анық еврошуруп дені кем женеті конфирмат тардан олар анық манық короче ник Ромут атаған маңдық жарас қаптағанына, екі ардағанынан оңатыр бұл түрейгі он екі күн. Бұратар размерна болғылай жалды. Дәкөрнәре. Бүрнәре булта хачы таккан Феризалы җәү. Кырыды хох, мода хачы бе. Интеге. Баһадыр аппарат. Бу тактабыт атаган дип булды. Треугольник. Бүтте Феризалах. Ол круг. Муны бу тадан клейдән бирен самолеттан бирен бу бүтән бултымны таптырасыз. Ашыгым сау. Бу наставлет. туманы уаллагына тоқ бар бултатын гайкатын бинтигин так бухаптагынын булакытын материалын поролунун темегин самарихын бардын атакка үстөн чаттан торбойдо кратык антомагын таманныга жатқан чаттан юхалы кахат антомагын кена холура маркетинговый ход кандаргынан түргөн хостук алжанан атыны саңаны ылдыннар гына оңоллар эбеп боллактырда мени насто леттен онна самый чугейден туманы бэм огобун кыттан ордум онуттун уханар жондар билергип болуу өр ухамакагынан баран уханнакына кихи наа уяр астынар онанже борону бүгүн бэйэм бул жарым боло жете көрдүк жалаах болу жете көрдүк ә, ромут индик болбута онту дии бир кебит аны мәхәдә мәхә диһиджәр онтон мәхәдә мәхә диһибит ыратта кыһын болла ди ә, тон болу биремете охпут оттон жа билеген кысты карбытыр кысты карбыт түһөн деген жа кыстык бытыр белем олоробут идеһеленем митеген ә, онуто билин ариданы оннубутун буламыт инне горонуттун эпике жери бу квартира деген оңорукка тиен сыхы хайттаран баран сүген агалан манна олан дерби эрьен эрьен gibi ам бул инник орун gibi кап онтон ити орону буллаганы мен хакас ин ылбаппын бэбер ороңостабын тын бәғат ити көрдүгүт инник ким бар индик оңо колонон көрүнө хынаты даганы чепчики онтон маган кенен ити ари гурубай огостук эттим гынан баран Эти тох магазинларын ин әппәпен өтті, конечно, эти устыр оңыр бұт магазинларын болбақ. Эти фабрикалар, заводтар, эти оңыр фабрика, сых оңор бұт, эти ылды ыспыннан ин, олу қамтанары Новосибирск айттан ин кәл бітме бәлілер ин баллар бұт. Илер кеннер әтен мен біләуін, аджамыт ороннору білетелейбін. Аджамыт ороннор да баллар, аджамыт жыванар да баллар, ол енттен, инна қолан еттім. Ата кеті бәйбіттін, оғамыт устар бұ кеннер бір, барата сүз бұрыған кетерлен, үшөйдек, мындырдан, кадергына аджаматын ден ордох турай онуттун олорду кенерин ылыхытын хөп онуттун кемераттун бу ары маска хыстага сейин кехибин дир буллаха ылдаган инник орунун орухун сөп булла бар ога үстөн такатынчы хөп тете көрдүк онон же даготтор мантаныла бар тақсы бу ютубка таксырым эльбира болу бу видеоны ме дерби манны лайк дені дерби баттан кебейін манна инник лайктар иен бар буллахтарын оттон биле тарханара элбир буллади өсөл бак лайк бар булуо онна атты комментарийдарын хайдагы тепшеридду гарганду хайдагыңар бупунуй кайкыгыттуу хайка бакыттуу тете көрдүк анан да отор мантала багартын көсөрбүт элбига тете көрдүк оннотон алгыстылынан бир баягат без болгон түһүлгат кеңатин түмсүү түллер күһүнен келер кескил түстеннин оннотон эме барыта дистанционно мандыкынан бараммын YouTube үй видеобын түміктүйбін. Дә.